Jeigu žmonės netidžiai jūsų klausosi, tai nebūtinai reiškia, kad jie neišauklėti ar nepriaugia iki jūsų minties aukštumų. Gali būti, kad jie jūs nutraukia tik todėl, kad jūsų kalbėsena rėžia ausį. mėlyjei, sveiki brangieji. Ar norėtumėte taip išlavinti savo kalbėsiną, kad žmonės nori jūsų klausytosi? Kokią temą bekalbėtumėte? Jei taip, likite ateinančias kelias minutės su Tiško kanaliuku ir sužinosite, kaip... Listen to me very carefully. Kartkartėmis girdime sakant, jo balsas toks malonus, toks traukiantis, klausyčiau ir klausyčiau. Dainininkų, aktorių paprastai klausomės ne todėl, kad jie pasakoja be galo reikalingus dalykus, o todėl, kad malonu jų klausytis ir į juos žiūrėti. Tad pagrindinė populiarumo paslaptis – pasistengti, kad kitiems būtų malonu jūsų klausytis. Na, O jei panašaus poveikio siekiate pasitelkę rašytinį tekstą, trumpiausias kelias yra patikėti šį darbą kalbos profesionalams magistruose. Kelią į patrauklę kalbėseną sudaro du etapai – ištobulinti balsą ir įvardyti žodžio meną. Ir apie balso lavinimą, ir apie viešąjį kalbėjimą apstu informacijos internete. Kviečiu pasidomėti nes, kaip rodo Tiško kanaliuko šūkis, kalbėti reikia mokytis visą gyvenimą. Nuo kogi pradėti? Pirmiausia patartina įvaldyti kalbėjimo greitį. Didesnį poveikį daro tas kalbėtojas, kuris kalba ramiau ir kiek lėčiau. Žinoma, lėtumas neturėtų peraukti į flegmatiškumą, nes tai klausytojus nervins ir migdys. Jei susijaudinęs kalbate per greitai, Pasitreniruokite prieš tai mintis dėstyti per dėm lietai, lyg apimti letargo. Antrų etapų vertėtų įvardinti intonaciją. Visi oratoriai analizuoja tai, kaip jie kalba. Galite įsirašyti, kad ir savo pokalbį telefonu ir pasiklausyti, kaip jūsų kalbėsena atrodo iš šalies. Nepergyvenkite, jei nepatinka, kaip skamba jūsų balsas įraše. Jums taip tik atrodo kitiems skamba normaliai. Kuo daugiau savo balso klausysite, tuo labiau prie jo priprasite ir pamilsite. Klausydamėsi įrašo, atkreipkite dėmesį, ar kalbate pakankamai ramiai ir tvirtai, ar užtikrintai dėstate mintis, ar kintant minčiai kinta ir intonacija. Mokykitės valdyti savo balsą lik muzikos instrumentą, kuriuo jums tiesiog maga išmokti groti. Tobulinkite kalbėseną, O viena svarbiausių paslapčių, kaip tai padaryti, mėgaukite savo kalbą. Teisingiausias kalbos e, puoselėjimo modelis tai yra mėgavimasis savo kalba. Dar vienas geros kalbėsinos komponentas – emocinis užtaisas. Žmonėms bus įdomu jūsų klausytis, jei jums ir pačiam nuoširdžiai įdomu tai, ką pasakojate. Tad ir intonacija natūraliai kinta ir kūno kalba atgyja ir klausytoją savo entuzijazmų lengva užkrėsti. Ir atvirkščiai, jeigu tai, ką kalbame mums patiems atrodo nereikšminga, kodėl to atidžiai turėtų klausytis kiti. Žinoma, be galo svarbu vengti kalbos šiukšlių. Jei koks politikas kalbėdamas savo kalbą nuolat padailina šiukšlėmis, jis veikiausiai atsidurs dviračio žinių akiratie. Tik Aidas geležinį vilką atkartoja aškę. <laughs> A, mm, reiškia, ta prasme ir kitų kalbos parazitų galime atsikratyti pasitelkę savistabą. Taip netruksime šio perteklinio balasto atsikratyti. Tačiau svarbiausia, kas lena, ar žmonės norės jūsų klausytis, yra jūsų asmenybė tai, kas esate. Amerikiečių rašytojas Ralfas Emersonas yra pasakęs, tai, kas esi, reikia taip garsiai, kad negirdžiu ne žodžio to, ką sakai. Ir visgi, net jei savęs nelaikote nieko ypatingu, turite galimybę tokiu tapti per kalbą. Kalba – dalykas stebuklingas, todėl ypatingų žmogumi galima tapti ir pradėjus nuo kito galo. Pradėję kalbėti kaip superherojai, įgyjame visas galimybes jais tapti. Šį kartą tiek, kitoje laidelėje, kodėl kai kurie senovės mitai jaudina ir po daugybės amžių. Kur jų gajumo paslaptis? Žiūrėkite, bandykite, lavinkite savo kalbą, o tekstus ir vertimus patikėkite magistrams ir jums be abejo viskas pavyks. Iki!